Witajcie. Kolejny dzień, kolejna odpytajka z języka niemieckiego. Zdanie polskie. Wszystkie dzieci chcą być kochane. Wszystkie dzieci chcą być kochane. Po niemiecku. Alle Kinder wollen geliebt i teraz puste miejsce. Podam Wam kilka wariantów. Ale Kinder wollen geliebt worden. Pierwszy wariant. Albo może ale Kinder wollen geliebt werden. Drugi wariant. Albo trzeci wariant. Ale Kinder wollen geliebt sein. Mam jeszcze czwarty wariant. Nie, tyle wystarczy. Jak brzmi prawidłowa wersja? Jak brzmi prawidłowa? Ale Kinder wollen geliebt werden. Chcą być. Prawdopodobnie skusiło was, skusiła Was wersja sein, ale to od razu dopowiem. Słuchajcie, sein to jest, to nie jest pasyw. Jak się pojawia czasownik sein, to to nie jest strona bierna w stronie biernej w pasywie musi, podkreślam, musi pojawić się czasownik werden. I tu się właśnie pojawia. Nie? Wszystko. Patrzę na minutnik, minuta 45. No, do <laughs> tych dwóch minut muszę dobić, bo bez przesady. Ale fajnie, fajnie, że jesteście, fajnie, że oglądacie. E, subskrybujcie mój kanał. W sensie, jeżeli chcecie mieć te odpytajki, otrzymywać automatycznie powiadomienia musicie kliknąć e, dwie rzeczy, mianowicie subskrybuj i musicie kliknąć dzwoneczek e, w tej pełnej wersji, nie? To wtedy dostaniecie, e, będziecie otrzymać powiadomienia o kolejnych filmach. Dziękuję Wam bardzo i do kolejnego, do kolejnej odpytajki. Cześć, hej!